Атамекен мәдени ағартушылық экспедициясының алғашқы нүктесі қазақ таласындағы ең көне жерлердің бірі хан ордалы сарайшық біз дәл қазір 13-14 ғасырдағы тұрғын үй қалашығында тұрмыз бұл жерде жаңа зерттеулер жүргізіп жатыр және де ең көне жәдігерлер табылуда жайық өзенінің жағасындағы көне қалашық атырау қаласынан елу шақырым қашықтықта орналасқан ол орта ғасырда жүзден астам ел билеушінің ордасы болған қазір музей маңайындағы 17 метр 8 қабырғалы ескерткіште жеті ханға арналған құлпытас қойылған киелі мекеннен әзірге бес мыңға жуық жәдігер табылған да әлі де бұл қор қазба жұмыстары арқылы толығуда біздің ауылымыздан қазбадан соңғы қазбадан табылған жәдігерлер түсіндіріп айта кететін болсақ бірінші тұрған тастар бұл билемит және ұлу тастары яғни кезінде каспий теңізі үлкен болып бүткіл қазақстанды қазақстанның батыс бөлігін алып жатқандықтан кейін ол теңіз тартылғаннан кейін бұлар тірі ағза болған каспий теңізі тартылғаннан кейін бұлар тірі ағзалар табиғи апатқа ұшырап тасқа айналған болатын алдарыңызда тұрған билемит және ұлу тастары және соның қасында тұрған бұл теріден жасалған нәлі нәлі дегеніміз аяқ киім тағасына табанына ыңғай беру үшін сол кезде пайдаланған екен бұл да сарайшының қазбасынан табылған және астында тұрған жетінші ғасырлық музейіміздің ең көне жәдігері қола келсап келсап дегеніміз енді дәнді дақылдарды ұнтақтауға арналған екен қола келсап дейді немесе киелі келсап деп те атайды соның қасында тұрған қақпаның кілті цилиндрлік оның қасында тұрған қола айна сандықтың құлпысы және жылқы стилінде жасалған есіктің құлпысы бұлар көбісі 2019 жылы археологиялық қазбадан табылған жәдігерлеріміз одан кейін тұрған енді бұлар музейімізге сыйға тартқан сақ және сармат жауынгерлерінің жебелерінің ұштары 2000 жылдық 3000 жылдық тарихы бар одан кейін тұрған бұзар жебелер енді бұзар жебелер бұл кәдімгі басқа жебелерге қарағанда айырмашылығы бұлардың көлемі үлкен болады өйткені сауыт жауынгердің сауытын бұзуға арналған және содан кейін тұрған қанжар яғни үлкен пышақтарымыздың ұштары астында тұрған сақ дәуіріне тиесілі қышқымыралар Күзде Сарайшық музейінде қазіргі заманғы сапар орталығының құрылысы басталады. Онда әкімшілік ғимарат, үй конференц залы, лекция өтетін алаңдар, ашық аспан астындағы музей, этноауыл кітапхана секілді бірнеше ғимарат салу жоспарланып отыр. Бұл орталық ішкі туризмнің бір нүктесі болмақ қазір сапар орталығын салу жөнінде осы музейлерге қазақстанда белгілі дәрежеде тәжірибе жинақталды өйткені біздің алдымызда ұлытауда ашылды отырарда ашылды олардың барлығы туристерді қабылдауға толық жағдай жасалады бір сөзбен айтқанда енді біздің басты бұларда талабымыз ә, сол салынатын сапар орталығының орта ғасырлық қалалармен үндескенін сұраған болатынбыз бұл мәселеде бізге ауданның әкімі ринат бауырымыз көмектесіп бірден өзінің мәселені білетіндігін дәлелдеді ол өзі аяқтай жүріп облыс әкімімен келісіп құрылысшылармен келісіп министрлікпен келісіп сапар орталығымыздың сыртын орта ғасырлық фасадпен үйлестіріп берді біріншіден айтқанда бұл бағыттағы жұмыстар орнынан жылжыды биыл қазақ хандығының негізін қалаушы қасым ханның сарайшықта жерленгеніне 500 жыл ұлтымыздың ұлы тұлғасы осы мекенде жерленгені дәлелденгенмен қабір әлі табылмады ол кең көлемдегі археологиялық зерттеулерді қажет етеді осыған орай қазан айында елдегі ғалымдар жиналған республикалық конференция өтпек енді ондағы басты мақсатымыз біз қазір сарайшықта қасым ханның жерленгендігін ә, э, биліктің құлағына жеткізу өйткені біз 2019 жылы қасым ханның ескерткішін орнату мәселесін көтерген болатынбыз атырауда ол үлкен қолдауға ие болған болатын енді осы мәселе қазір ә, алға жылжып жатыр болашақта ел азаматтары осында үлкен қасым ханға арнаған үлкен ескерткіш тұрғызады деген ойдамыз өйткені ұлытауда ә, жошы ханға арнаған үлкен ескерткіш орнатылды қазақ елінің тұңғыш астанасы саналатын сарайшықтың тұла бойы тұнған тарих шетелдіктерді таңдай қақтырған киелі мекенді көзіміздің қарашығындай сақтау біздің міндет орынгүл қалмырза атырау телеарнасы